Fala galera, suave na nave aqui que fala Wagner trazendo um vídeo aí muito legal, um vídeo bem diferente E hoje galera, tô trazendo um vídeo de Minecraft E hoje galera, vou mostrar uma textura muito zoada Vocês já estão vendo aqui que já, já é Não da textura se chama, o Melody é, pack Omelody, que é tudo, tudo zoado, tipo tal, Doritos, Illuminati, tudo por aí, beleza? Então galera, vamos entrar em algum servidor, ó, pelo vocês estão ouvindo, ó, vocês estão, vocês não estão conseguindo ouvir, ó, ok, já tá, já tá. Estão vindo aqui o barulho é bem diferente agora, tipo, tá meio snipe no cara assim, tá assim como tá beleza? Então vou entrar aqui no servidor, gente. Beleza galera, voltamos aqui e vocês viram como vocês podem ver, o sol é o Dodge, o Dodge, ó, vocês estão vendo aí, um X fica no meio é o Illuminati, beleza, a barrinha de fome é o Doritos e o coração é o chapéu, beleza, eu vou mostrar a lua pra vocês, aqui, cadê o sol, sol, sol, sol, cadê o sol, meu sol é o cachorrinho, e a lua é o Shrek, muito, muito top, vou baixar um pouquinho aqui beleza? Vou começar aqui e vou mostrar. Ó, já tá começando a ver que já... Começou a zoado aqui a flecha. Muito zoado, mano, mano, que baú como fica, considerado mano, mano, mano. Mano, vocês têm que baixar essa textura, velho. Nossa, mano do céu, tem que baixar isso aqui, pelo amor de Deus. Começou a vídeo, já, já até levei um susto aqui, bom, bom, bom, bom. Tá, eu não tenho um arco pra fazer. Ó, a água é verde. What the fuck? Beleza, levei um pouco de dano aqui, mas... Aqui, é, aqui é a maçã. Pelo que vocês não sabem aqui. Pega a maçã. Aí. Maçã, galera, deve ser muito bom. Dorix. Doritos. Tá. Tem ninguém nele não, né? Tá, ali tem outro nele. Aqui tem uma... Tem um aqui. Bet. Outro pau. Bet, bebê, bebê. Beleza, aqui, ó. Nossa, mano, que nessa maçã. Ah, nossa, beleza, é tá bom. hein Meu Deus. Galera, tô desistível, não sei quê né? Tá, galera, bora fazer o arco. Vocês vão ver o arco agora, galera. Ó, aqui o TB é Illuminati. Beleza? Oh my fucking god, mano. Dá bom aqui. Aqui o arco. Calma aí. Vou aumentar um pouco aqui. Beleza? Ali dá uma flechada ali, ó. Pum. Eu tá faço um barulho bem estranho. Aqui, ó. Tem cara subindo ali. Não dá pra dar flechada na cara, não. Uma, dois. Doritos. Doritos faz bem. Aqui, ó. Ai, cara. Ô, bitch! Galera, é muito zoado isso aqui, galera, ó. Tem outro carinha ali. Queria mostrar ali. O P que ele foi fazer. Então, tem um carinha ali, eu vou, vou mostrar ali. Daqui, pela da pica, pica pela da rola, fica Fica parado, caralho. Beleza, o cara não vai ficar parado. Então, beleza, ali tem um carinha ali. Uou, bitch, nossa, tirei no cara, mano, ali, ó. Cada flecha, cada flecha que eu acerto, acontece uma zoada. Beleza? Então já acabou minha flecha já. Muito zoado, galera. Tá aqui a massa dourada é o Doritos dourado. Primeiro, mas é muito top. Tá, ele tem um carinha tentando vir também Agora eu vou começar a falar alto, galera. Porque eu tô começando a falar baixo. Não sei porquê. Não sei porquê. I for the macaron smoking. Worthy they better been Mana mana mana bunda não diz Beleza, tô cantando uma coisa aqui. Opa, alguém tentou me dar uma snipe piada. Wow, bitch. O trovão, galera. Os caras falam assim, Deus, no storm. Eu pensei que era Alakba, mas... Mas não é Alakba. De novo, outra pessoa morreu. Opa, aqui, valeu pela flecha, motherfucker. A flecha é um cigarro. Uma <sighs> beck que chama motherfucker. Todas as espadas são massacres, beleza. Faz parte do, do da zoação. Dance Beleza. Meu pão. Hum, dessa. Hum, hum, hum, hum. Beleza, o cara tá aqui. Fica um pouco. Beleza? Cadê? A armadura, como vocês podem ver, é o cachorro com óculos e... O negócio que tá faltando armadura é assim, ó. Aí. Vem cá. Assim, eu morri. Bem louco. Bem louco. Bem louco. Nossa, já morri o cara já. Volta pro canal. Beleza. Mas esse foi o vídeo. Desculpa por não mostrar o resto. Mas se eu não mostrei aí. tomando. Mas obrigado por ter assistido. Se espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Tipo assim, velho. Pega essa textura, velho. E fazer what the fuck. Manda fazer um vídeo aí no seu PC. É só deixar o like. E galera, textura na descrição. nem né, esquecendo isso, né? Tem o um cachorrinho querendo me abraçar. Então é isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Falou!